RM. El tiempo dice las cosas, la vida no color de rosa Vive hoy quizás, sufre, mañana goza Ganador, perdedor, ¿qué importa? La vida da mucha vuelta lo mejor de ti, sabe Día nublado, parte del paisaje Mi valle, su calle Sale el sol, marca sus detalles Bonitos lugares que tu humilde compare cuando sufrimos la garra saca Por la familia luchamos de corajo observa animalito que sale Tanta tranquilidad, aquí se vive en paz Haciéndole nota musical, de fly, la favela Pasa los días craneando poesía Buscando explicación, sentidos a la vida Para muchos no comprendida sabe si hay salida solo no cuelgues los guates Tienes que seguir adelante, perseverate Anda collito rapper, copiate, ja, se traba palate Aquí no decimos chihuahua, nada de maleate Aquí decimos que aguaite Quiere tomar, toma conciencia Los años de experiencia va marcado diferencia Va pasando el tiempo, vendrán nuevas aventuras Voy con un dembow, artesa de verduras Se narra temprano, a temblando mano en alto Ritmo de altura, desahogar mi locura Vivo el pues mi sueño fuera de él Voy con mi amuleto, fijo y la fe Loco yo, pa' la calle, loco yo El yerrar temblando, mano en alto Ritmo de altura, desahogar mi locura Voy con mi amuleto, fijo y la fe Loco yo, pa' la calle, loco yo amuleto, mi hijo y la fe, loco yo, pa' la calle, loco yo, ja.